My point is, even plants can feel pain. Plants cry. मैं too. कह रहा हूँ मान लेते हैं plant feel pain So like I'm a big animal, lover. whether it's dog, chicken. I mean, I eat why he chicken, loves but like I mean, no, no, like I dog like they <laughs> cut like and all, man. But Yeah. like, but like I would, I eat, but like I would never just. wa- I, I think I'll, I'll, I'll probably stop eating chicken if I ever see it like you know being slaughtered. And if I saw it getting cut, I think I'll probably never have mutton ever or anything even close to that. पर जस्ट रैशनली पता होना आपके लिए काफ़ी नहीं है आपके साथ वो मतलब एक डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए आपको तब फिर आपको फर्क पड़ेगा अब ये कह रहे हैं नहीं, नहीं ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि scientifically biologically if you we we are made in such way that we allowed to eat meat you know It's like I'll tell you how. We have carnivorous, uh, carnivorous. हाँ हाँ खा सकते हैं वो तो सब समझ रहे हैं वो argument that has only you know uh, you know very good in but now in like in 2020 mm. we have come to a stage where and I eat everything okay but we've come to a point where you can survive without extremely well without having it. Yeah, yeah, yeah we can. At the same time, uh, my point is even plants can feel pain. Plants cry. मैं कह रहा हूँ मान लेते हैं plants feel pain, ठीक है? And they cry. अभी आप अभी आपने कहा कि goat को plant खिलाओगे, ठीक है? तो goat को तो पहले plant मारोगे फिर गोट को भी मारोगे तो एक तो प्लांट खाओगे तो कम खाओगे तो कम प्लांट मरेंगे तो अगर आप पौधों के प्रति इतना संवेदनशील है हम लोग गोट तो को खाएंगे तो हम गोट को खाएंगे तो प्लांट्स बचेंगे क्योंकि प्लांट्स को गोट खाते हैं and sorry if you didn't like my argument नहीं नहीं नहीं लाइक की बात नहीं है मैं रैशनल नहीं है आर्गुमेंट लाइक देखो आप हर चीज के साथ कहो ना कि मैं समझता हूँ मैं नहीं मैं फिर भी मीट खाना चाहता हूँ वो चलेगा क्योंकि मैं समझ रहा हूँ आपकी प्रेफरेंस है आप आप भाई दूसरे के दर्द की परवाह ना करके अपने टेस्ट की परवाह नहीं, भाई वो भी understand I am not convince with yours actually like अच्छा जैसे आपने कहा कि गोट को प्लांट्स गोट कहेंगे और गोट हम कहेंगे ओके तो मैं आपको तो- सिंपल एक मैथ बताता हूं मान लो कि आपके पास दो चॉइस है ठीक है एक आदमी है जो सिर्फ प्लांट्स पे अपने आप को जीवित रखना चाहता है ठीक है वो दस प्लांट उगाएगा और वो उस पर अपना काम चला लेगा अभी एक बंदा कहता है कि भाई मुझे तो मीट खाना है तो उसको सौ प्लांट उगाने पड़ेंगे वो गोट को सौ प्लांट खिलाएगा तो सौ मौत वो हुई और एक गोट को मारेगा तो 101 तो इस हिसाब से अगर आप यदि डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं तो सिर्फ आप तब भी आप कम प्लांट्स को मारते हैं ये बात है तो अगर आप प्लांट लेवल भी हैं गोट भी प्लांट्स खाते हैं हम भी प्लांट्स खाते हैं तो बाबा गोट ऐसा नहीं है ना गोट वाइल्ड में एग्जिस्ट नहीं करेगी आपने कहा गोट डोमेस्टिकेटेड है तो यानी कि गोट को आपने जन्म दिलवाया ना जबरदस्ती hmm. और फिर वो प्लांट्स को मारने पड़ेंगे ना क्योंकि आपने गोट पैदा कराई फिर अब आप प्लांट्स दोगे उसको ऐसा नॉट वेरी कार्बन एफिशिएंट आपको जैसे ये या दैट आई एग्री या दैट वे एग्री लाइक या वेरी कार्बन अरे आपको पता है इंडिया में जो 60% मक्खी उगती है हाँ। वो जानवरों को खिलाने के लिए उगती है तो अगर लोग डायरेक्टली कॉर्न खाएं तो वो 60% जो है वो उगाने की जरूरत नहीं है ना हाँ। बट आई थिंक वो सब ऐसे भी रीजन बाद में आते हैं ऐसा थोड़ा है कि आप कह रहे हो कि अरे यार पौधों को दर्द होता है और मीट खाए वो तो बाद में आया हम लोग ऐसे सोचा ही नहीं हम लोग ऐसे सोचे कि आशी सेड यू नो लाइक हम बचपन से हाँ। आते हुए आए हैं वो एक अलग बात है थैंक यू बहुत से लोग हमें कहते हैं कि आप ये वीडियोस YouTube पे क्यों नहीं डालते तो हमने YouTube पे अपना चैनल बना लिया है चैनल का लिंक है youtube.com slash peoplefarm Ah.